octobre 2015, je suis au col de l'Espigoulier. C'est le col routier, le plus haut des Bouches du Rhône, avec ses 723 mètres d'altitude. Nous sommes dans la chaîne de la Sainte-Baume. Nous marchons jusqu'au pied du pic de Bertagne qui culmine à 1042 mètres. Notre sortie nous fera découvrir une flore adaptée au manque d'eau. On notera la présence de cèdres utilisés en reboisement après incendie. Asparagus acutifolius. En Provence, on récolte très souvent les jeunes pousses de cette asperge sauvage pour les consommer, notamment dans les omelettes. Ces baies toxiques, ici vertes, vont devenir noires à maturité. Les rameaux secs de l'année précédente servaient jadis pour filtrer le mou de raisin. Asperula sinonchica. Ses feuilles ont été utilisées autrefois contre les maux de gorge, en particulier contre l'esquinancie, d'où son nom. Cystus alvidus, c'est le cyste cotonneux. Il peut être utilisé comme plante ornementale. Au printemps, sa floraison abondante enflamme la garrigue. On notera que les incendies favorisent la germination de cette espèce. Juniperus oxycedrus, c'est le genévrier oxycèdre ou plus communément le CAD. Le bois, de couleur fauve, homogène et à grains fins, est susceptible d'un beau poli et sert à faire des menus objets d'ébénisterie, du placage, des crayons. On extrayait de ce bois, par distillation, l'huile de cad, utilisée en médecine et comme produit vétérinaire. je ramasse quelques brins de pèbre d'ail. Saturja montana, la sarriette des montagnes, ou encore, en provençal, le pèbre d'ail le poivre d'âne, à cause de sa saveur piquante. C'est une plante aromatique très connue en Provence. Employée comme assaisonnement, tout particulièrement dans les civets ou sur les fromages de chèvre frais. Une fourmi récolte une corolle de sarriette. Kersus ilex, lieuse ou chêne vert, son écorce fournissait un tan estimé. Son bois, très dur, dense et compact, était utilisé en menuiserie, mais aussi en ébénisterie, car il est susceptible de prendre un beau poli. C'est d'autre part un très bon bois de chauffage et on en fait un excellent charbon de bois les glands, étaient utilisés comme fourrage. Lorsqu'ils sont doux, ces glands peuvent être consommés crus ou cuits. Son feuillage est très inflammable. En peuplement, il forme un ombrage dense qui limite fortement la végétation sous son couvert. to a younger man's heart. But now that we've grown older, that fire doesn't burn so deep inside. So should we fan the flames or just let the embers die? Should we let the embers die? Like snow rings in the night. Should we walk our separate ways? Or oh, hold on to yesterday? Immantoglossum robertianum. On voit déjà ici le futur printemps qui se prépare. Les premières feuilles de cette orchidée sont sorties en prévision de la floraison très précoce de cette orchidée, parfois dès janvier. I know there's something wrong here. I can feel it deep inside. I've thought it time and time. Life ain't worth all this misery. Voici une gale sur un chêne pubescent. Cette gale, a la particularité d'être marron-rouge brillante et particulièrement collante. C'est la ponte et le développement de la larve de la petite guêpe Andricus dentimitratus qui provoque la formation de cette gale par le chêne. Acer monspeculanum c'est l'érable de Montpellier. Son bois, très dur et lourd, était utilisé par les menuisiers et les tourneurs. C'est un excellent bois de chauffage. Cedrus atlantica. C'est le cèdre de l'Atlas. Son bois, durable, a d'excellentes propriétés mécaniques, quoique peu résistant au choc. Planté comme arbre ornemental, il a aussi été utilisé pour le reboisement après les incendies. Son feuillage est modérément combustible et la densité de son feuillage limite le développement végétal en dessous de ses frondaisons. Les floraisons limitées du mois d'octobre nous ont donné l'occasion de s'intéresser aux arbres présents au bord du chemin le chêne vert et son ombre si agréable lors des randonnées d'été, mais aussi le cèdre, moins courant, car la plupart du temps c'est la main de l'homme qui l'a amené ici.